Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Studioeto Ya, salam sejahtera untuk yang berbeda agama Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Yuk, kita lihat nih cara memasak tradisional Hemat bahan gas Tanpa listrik, tanpa biaya ya Ngumpulkan ranting-ranting, ranting bekas Paling cuma korek gasnya aja tuh Yang beli Oh ingat masa lalu masa lalu masa di kampung atau di hutan kita bikin arang dulu bikin arangnya tuh bila mana kita lagi terjebak di hutan bisa ya dengan alat seadanya kita bisa kita bisa memasak dengan kayu-kayu bekas atau bekas triplek asalkan jangan bekas celana dalam aja ya nah ranting tuh ranting-ranting ya ranting-ranting kita pelan-pelan aja kita bikin arangnya bikin arang bisa juga ini buat mengusir nyamuk nyamuk nyamuk nyamuk nakal nyamuk nakal nyamuk liar nyamuk genit bisa juga nih asapnya menggunakan batako ya tuh batako bisa dengan kertas atau daun-daun daun-daun ya daun muda daun tua ada juga ranting ranting rantingnya ya hmm. lanjut bisa menggunakan ini besi nih penutup penutup penutup got kurang ya hmm? eh. itu ada fungsinya juga ya penutup got bisa kita gunakan tuh kita dengan alat sederhana aja ya nih tempat buat masaknya kita seadanya aja yang penting kita enjoy yang penting bisa mateng ya Oh kita isi minyaknya nih kita akan menggoreng ya cooking cooking tradisional kita habisin aja minyaknya kita akan goreng ya kita akan goreng daging hmm, iya ya dagingnya sudah kita rapihkan nih minyaknya sudah siap nih dagingnya sudah dibumbu ya udah bu pakai bumbu bumbunya ya macam-macam kita bambu ya eh, bambu bumbunya yang sudah jadi aja udah ada roiko apa gimana ya jangan lupa pakai juga jeruk lemon jeruk lemon uh, uh. yummy yummy uh dagingnya dagingnya hmm macem-macem dagingnya nih apaannya nih tuh uh enak enak pokoknya enak enak dah enak dah kita bikin dengan peralatan seadanya uh. meskipun dengan peralatan seadanya kita bisa kita bisa ya yang penting kita makan yang penting kita kenyang mau mateng apa setengah mateng yang penting <laughs> kita sudah bikin ya hmm. Ini kita kurang kalau kurang ini kita tambahkan lagi kertas nih Taruh. Kita taruh mie eh minyaknya taruh ya ininya tuh. Dengan alat yang sederhana aja, alat sederhana ya. Kita bisa, kita bisa. kita bisa tuh tuh nyala ya nyala nyala nyala tambahin kita tambahkan ya kita tambahkan ranting-ranting seperti lagi di gurun pasir ya di gurun pasir Jadi dengan peralatan seadanya kita masih bisa memasak Bagusnya hmm? Bagus ya udah Apinya uh sudah bagus tuh api lihat minyaknya sudah mulai ya sudah mulai mendidih dengan ranting-ranting ya ranting-ranting di dari pinggir jalan dengan kertas-kertas yang seadanya aja masih kita bisa memasak daripada kita beli gas kadang-kadang gas naik turun naik turun mahal ya ini lebih hemat juga nih dan asapnya bisa mengusir nyamuk nyamuk nakal nyamuk liar nyamuk genit wih tuh mendidih ya Hmm? Ya, mohon maaf bila berisik. Berhubung saya di pinggir jalan nih. coba kita masukkan ya dagingnya nih wih mantap ini sudah dibumbu ya pakai bumbu bumbu yang muda aja banyak yang bumbu yang sudah jadi bila kurang pedas juga kalau misalkan nggak ada cabai rawit bisa dengan bon cabai ya sebetulnya hidup ini udah simple ya kita bikin simple aja tidak usah dibikin susah tidak usah bikin rumit nah kita dibiarkan saja dulu ya kita biarkan saja dulu apinya ya kita tambahkan kita masukkan kita masukin lagi padahal udah berguru <laughs> ilmu di Banten ya dagang kerupuk masih panas nah arangnya kita aduk ya sambil kita aduk kita aduk kita aduk dikit uh. sebentar sambil menunggu ya sambil menunggu apinya tuh jadi dengan alat sederhana kita masih bisa memasak ya atau menggoreng atau mau dibakar bikin sate juga bisa dengan bumbu-bumbu yang sederhana aja itu sangat simpel ya bilang nggak ada kuawi pakai aja ini buat bikin mie ya masih ada cadangan bila kita sedang hiking ya di gunung apa di mana bisa dengan alat-alat sederhana ya Yeah. Oh. eh udah wangi wangi wangi wangi wangi wangi sekali ya tuh bisa kita sambil ya minum kopi bisa sebentar lagi matang guys apinya sangat bagus ya loh Wih, mendidih Wih panas <laughs> kaget Wih, sudah wangi, sudah wangi, wangi. Uh. kita aduk ya kita aduk biar matangnya rata Ang lugo. Ada? Di tas deh. Hmm. Sampah-sampah ya nih, sampah rokok 把哈哈。 <laughs> Alhamdulillah guys sahabat-sahabatku uh udah jadi mateng tuh ditambah ya ada sambalnya ya uh kita bikin sambalnya juga nih sambal atau ada pakai mangga ya ini jatuhnya sambal mangga ya sambal mangga muda ya uh enak sekali enak sekali nih enak sekali sebelah saya nih kopi ya uh, uh. sudah mateng guys sudah mateng mm hmm. Ih, udah mateng guys uh. eh jatuh apa apa udah mateng ya Oh ya sudah mateng Ya, terima kasih, terima kasih semuanya sahabat-sahabatku. Ada sambalnya nih, sambal mangga muda. Ini dagingnya sudah matang. Terima kasih semuanya. Terima kasih.